Уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемые главы государств, руководители правительств, дамы и господа. Поздравляю всех участников и гостей с открытием пятой китайской международной выставки импорта в Шанхае. Данное мероприятие прочно закрепилось в календаре экономических событий и сегодня представляет собой один из наиболее востребованных форматов взаимодействия. Рад, что после двух лет вынужденной паузы в общении мы с помощью подобных встреч восполняем дефицит контактов, готовы поделиться полученным опытом, представить свои разработки и достижения по целому ряду направлений. Глобальный социально-экономический кризис, вызванный пандемией и усилением геополитической конфронтации, выявил особую необходимость в эффективной международной координации, а также равноправном и уважительном партнерстве. Являясь важной частью евразийского пространства, наше государство стояло у истоков создания Евразийского экономического союза. Мы уделяем особое внимание проектам в рамках китайской инициативы «Пояс и путь», среди которых наиболее значимы – расположенный у нас индустриальный парк «Великий камень». Беларусь готова к расширению совместной работы по поставкам высококачественной продукции и реализации новых проектов в области электронной торговли. Готовы продолжить тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для диверсификации маршрутов регулярных транзитных перевозок и внедрения инновационных логистических подходов. Беларусь принимает участие в китайской международной выставке импорта в Шанхай с первых дней создания, ежегодно презентуя на ее площадке свои ключевые достижения и разработки. Наше участие в выставке 2022 года проходит в начале нового этапа развития белорусско-китайского взаимодействия. Будучи надежными и проверенными союзниками, железными братьями – мы эффективно работаем в области кооперации, инноваций, логистики. В этом году в мероприятии в Шанхае участвуют два десятка известных белорусских производителей. Экспоненты презентуют наши передовые наработки в производстве высокотехнологичного оборудования, сферах информационных технологий, медицины. Участники и посетители смогут лично увидеть сверхмалые орбитальные космические аппараты, серию противораковых лекарственных средств, белорусские электроскутеры и многое другое. Отдельного внимания заслуживает стенд индустриального парка «Великий камень». На нем представлены достижения и разработки резидентов, что наглядно демонстрирует инвестиционный потенциал парка. Наша страна с многовековыми аграрными традициями входит в топ мировых экспортеров молочной продукции и калийных удобрений, вносит немалый вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Национальная экспозиция со свойственным белорусам гостеприимством продемонстрирует полюбившуюся китайским покупателям продовольственную продукцию, изготовленную в соответствии с с мировыми экологическими стандартами. В рамках выставки также будет работать виртуальный павильон «Беларусь». В нем представят достижения промышленности, научно-технические инновации, туристический и культурный потенциал нашего государства. Дорогие друзья, убежден, что китайская выставка импорта в Шанхае придаст мощный импульс расширению международного экономического сотрудничества – и технологической кооперации. В заключение хочу поблагодарить организаторов мероприятия, а также пожелать всем его участникам и гостям плодотворной работы, новых профессиональных успехов и выгодных сделок. Благодарю вас за внимание.